kali ini kami mau main bowling ya Sofia. Aja aja mau main bowling. Ikuti kami terus ya teman-teman ya. ada berapa Sofia? Sepuluh. Ada sepuluh ya teman-teman ya. Banyak ya Sofia ya. <laughs> Karena Sofia main bowling ya. Satu, dua, tiga. saquear a la kasih ya sudah mengikuti video ini sampai selesai. Kita mainnya udahan ya, soalnya sampai udah mulai capek. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum.